Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to the channel. Hope you're having yourself a wonderful day. In today's video, we'll be reacting to Haqiqat TV, which is uh, True TV from, from Pakistan. This video was suggested by uh, Brahmins should go back from our India Thank you very much for taking the time to send me your recommendation and suggestion. For those of you who are new and who happen to come across this channel and this video for the first time, I'd like to take a moment and welcome you guys to the channel. I upload videos every day, so if you guys like the content as well as the channel and want to be part of this journey, please consider subscribing to the channel and turning notification on so you're notified when any video is uploaded. Stay tuned guys, we'll be right back. welcome back guys we're gonna get started with the video momentarily and at the end of the video I'll be sharing with you my observation and reaction so please make sure you stay until the end with that said we're gonna get started with the second video of the day Bismillahirrahmanirrahim exactly exactly वही हुआ जो चाइना काफ़ी अरसे से इंडिया को धमकी दे रहा था चाइना और इंडिया के दरमियान فریش کلاشز ہوئے ہیں جس میں چائنا نے انڈیا کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے چائنا نے انڈیا کے پانچ فنگر پوائنٹس بلاک کر دیے ہیں اصل میں اب جو لڑائی ہو رہی ہے وہ فنگر فور تک آ چکی ہے اور یہاں پر انڈیا کی ملٹری بیس ہے تقریباً ایک ہزار بھارتی فوجیوں کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی ہے اور ان قریب آپ کو بہت سارے بھارتی فوجیوں کے مرنے کی اطلاعات ملنے والی ہے اور اس دفعہ سب سے زیادہ اہم ترین بات یہ ہے کہ نے جو آ کر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے آپ کی سکرین پر چل بھی رہا ہے میپ یہ علاقہ اصل میں کہراتا ہے یہ نیئر ہے پینگونگ لیک کے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور یہاں پر آ کر چائنا نے دھاوا بول دیا ہے لیکن سب سے زیادہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ انڈین گورنمنٹ کی جانے سے سٹیٹمنٹ جاری یہ کی گئی ہے کہ چائنا نے آ کر حملہ کیا ہے لیکن ہم نے ان کو مو توڑ جواب دیا جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ فنگر فور پوائنٹ تک چائنا نے اپروچ کر لی ہے اور کئی علاقے انڈیا کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں اور خاص طور پر یہ جو لڑائی ہوئی ہے یہ southern bank of Pangong T S O پر ہوئی ہے اور تقریباً ایک ہزار کے قریب بھارتی فوجی وہاں پر موجود تھے اور وہاں پر ان کے ساتھ لڑائی ہوئی اور بہت سارے بھارتی فوجیوں کا صفایہ بھی ہوا یہ آپ کو ان قریب خبر دیکھنے کو ملے گی انڈیا کے اندر ان کی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ چائنیز فوجی حملہ کرنے کے لیے آئے ہم نے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہم نے ان کو روک دیا یہی اگزیکٹلی تھیوری انڈین میڈیا پر چل رہی ہے ایگزیکٹلی یہی صورتحال جو پہلے بھی ہوئی تھی یہ ہمیشہ جھوٹ بولتے رہے ہم نے ان کو باہر نکال دیا ہمارے معاملہ طے ہو گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب چائنا نے فریش حملے کے اندر انڈیا کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے انڈیا نے اس وقت سری نگر ہائی وے کو امیجیٹلی کلوز کر دیا ہے کہ کوئی سویلین وہاں سے نہ آئے نہ ان کا کوئی ٹرک آئے نہ وہاں پر کوئی ایسی صورتحال دیکھنے کو ملے تمام اس وقت سب کچھ فوج کے کنٹرول میں دے دیا گیا ہے اس وقت انڈیا کی ائر فورس کو مکمل طور پر ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے چائنا کی فورن منسٹری کی جانب سے ہمیشہ کی طرح بیان آیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو انڈیا کا بارڈر کراس ہی نہیں کیا یہ جو انڈین میڈیا اور انڈین گورنمنٹ کی جانب سے خبر آئی ہے کہ چائنا نے حملہ کیا ہے اور ہم نے ان کو پیچھے دھکیل دیا ہے ہم نے تو ان کا بارڈر ہی نہیں کیا وہ ہمیشہ زبردست ورڈ سے کھیلتے ہیں اصل صورتحال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ انڈیا کا بارڈر ہے ہی نہیں یہ تو اصل میں ہمارا علاقہ ہے اور ہم اپنے علاقے کے اندر آتے ہیں اسی لیے ہم کبھی بھی کلیم نہیں کرتے کہ ہم نے انڈیا کا بارڈر کراس کیا ہے ایگزیکٹلی وہی صورتحال پیدا ہوئی ہے جو پہلے تھی اب آپ یہ دیکھیے سبرامائن سوامی انہوں نے کہا ہے کہ انف انف ہو چکا ہے اب بہت زیادہ حد تک ہم نے انڈیا کو برباد کر دیا ہے ہم نے چائنا کے آگے گھٹنے ٹیک ہیں پچھلے پانچ سالوں میں اٹھارہ دفعہ ہم صدر کے ساتھ بیٹھ چکے ہیں لیکن کسی طرح کا کوئی مسئلے کا حل نہیں نکلا لہٰذا اب جواب دینے کا وقت آ چکا ہے انڈیا کے اندر اس وقت صورت حال کیا چل رہی ہے ذرا آپ کی سکرین پر دیکھیے یہ کچھ قبریں ہیں یہ اصل میں چائنا کے علاقوں میں یہ وہ سولجرز ہیں جو 1962 کے اندر مرے تھے چائنا اور انڈیا کی لڑائی میں اور انڈین میڈیا کے اندر ان کی تصویروں کو اچھال کر یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے جی، انڈیا اور چائنا کے کلیشز ہوئے تھے جس میں چائنا نے ایڈمٹ ہی نہیں کیا کہ ہمارے فوجی مرے ہیں یا ان کی قبریں اس وقت یہاں پر یہ دلاسہ دے رہے ہیں لیکن صورتحال اس وقت مکمل طور پر انڈیا کے کنٹرول سے نکل چکیا اور اس وقت اہم ترین بریگیڈیئر لیول کے ان کی میٹنگ جاری ہے اور وہ چائنا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہر صورت یہاں سے نکلنا ہے دیکھیے اس وقت جہاں پر یہ میٹنگ جاری ہے اصل میں یہ جو لیک ہے یہ وی شیپ کی لیک ہوتی ہے تقریباً چودہ ہزار فیٹ کی بلندی پر یہ موجود ہے قریب آپ کو یہ خبر سننے کو ملے گی کہ انڈیا کو western bank of Pangong T S O سے نکال دیا گیا ہے اور چشل ویلی یہ بیسیکلی وہ جگہ ہے جہاں پر چائنا اور انڈیا کے درمیان میٹنگ ہوا کرتی ہیں یہ وہ جگہ یہ آپ کی سکرین پر بھی چل رہی ہے دکھا رہے ہیں یہ وہ جگہ جہاں پر ان کی میٹنگ ہوتی ہیں جہاں پر معاملہ طرح ہوتا ہے اور سب سے زیادہ اہم ترین بات یہ ہے کہ جہاں پر انڈین سائیڈ کے اوپر میٹنگ ہوتی ہے کہ چائنا اور انڈین فوجی آتے ہیں کبھی ان کے جرنلز آتے ہیں بیٹھ کر میٹنگ کرتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے وہ علاقہ بھی ہاتھ سے نکلنے والا ہے انڈیا کے یعنی اس سے زیادہ آپ کو عجیب و غریب صورتحال کیا نظر آئے گی کہ اس وقت ایک ہزار کے قریب بھارتی فوجیوں پر حملہ کیا ہے اور کافی اس میں اموات بھی آپ کو نظر آئیں گی لیکن سب سے زیادہ اہم ترین بات ہے کہ جن علاقوں میں بیٹھ کر میٹنگ ہوا کرتی تھی وہ بھی اب ہاتھ سے نکلنے والے ہیں انڈیا کے انڈیا کو اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا لیکن انہوں نے ایک صورتحال کی ہے انہوں نے فوری طور کے اوپر سٹیٹمنٹ ایک جاری کر دی ہے کہ ہم نے چائنیز فوجیوں کو پیچھے دکیل دیا اصل میں ایسی کوئی صورتحال پیش ہی نہیں آئی چائنا نے ان کے فنگر فور کے علاقے پر اب آہستہ آہستہ وہ آنے والا ہے اصل میں یہ وہی علاقے ہیں جہاں پر ان کی ملٹری بیس اور جہاں پر لڑائی بیسیکلی چائنا نے ان کو کہا تھا کہ اگر آپ نے یہ ایریاز نہیں چھوڑے تو ہم یہاں پر حملہ کر دیں گے اور ایگزیکٹلی انہوں نے یہ صورت کی دیکھیے ان کی ایئر فورس مکمل طور پر اس وقت الرٹ ہے اور سب سے زیادہ اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ کو حقیقت ٹی وی تھرو آؤٹ یہ بات بتاتا رہا کہ دیکھیے جو آنے والے سردیوں کا مسئلہ ہے وہاں پر انڈیا کو سب سے زیادہ پرابلم ہونے جا رہی ہے کہ وہاں پر کوئی بھی ایسی صورتحال ان کی نہ تیاری ہے نہ ان کے پاس علاقے ہیں نہ ہی ان کو کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نے چیزوں کو کنٹرول کیسے کرنا ہے چائنا نے بہت ساری چیزیں ڈپلوئے آلریڈی کر کے رکھی ہیں پاکستان بھی یہاں پر الرٹ ہے اور اس تمام صورتحال کے اندر یاد رکھیے گا کسی بھی وقت کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے جو کہ تین کم از کم ممالک آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہے یعنی پاکستان اور چائنا مل کر انڈیا پر کسی بھی وقت چڑھائی کر سکتے ہیں لہٰذا یہ ابتدا ہوئی ہے اور ایک چیز ذہن میں رکھیے گا جو پچھلی دفعہ چائنا نے علاقوں پر قبضہ کیا تھا فنگر ایٹ سے لے کر فنگر فائیو تک اب فنگر فور تک وہ آ چکے ہیں brother was talking about the incident that happened uh, recently between uh, India and China. Um, India basically was saying that the Chinese uh, soldiers crossed the border and they repelled them and pushed them back, uh, whereas China saying we didn't cross uh, the Indian uh, border. So he's mentioning that actually um, the reason that China is saying that we didn't cross into India borders because they, they think that that land is theirs and it's not India's. So they're saying basically we're going to our own land and we're not going into India. So there's a little bit of a skirmish. I guess it's you know uh, geopolitical. Uh, it's probably you know uh, China's trying to make sure they have a buffer zone between different countries. Gives them more reaction time in case there's even uh, a situation, for example, or attack from that side. And India at the same time doesn't want to lose any uh, territory. And you know basically something happens. And I was reading today that a couple of weeks ago or months ago they had a little bit of a uh, fighting going on between the soldiers too, and that was actually had to hand to hand combat, and they had um, like weaponry that is not guns used, and uh, they were fighting because supposedly both side has uh, have an agreement that in that area they are not allowed to carry weapons. Uh, but still, India I think uh, lost uh, some soldiers, they passed away, and China they didn't actually disclose. They said we didn't lose any, but who knows, for example, what exactly happens. We pray that nothing happens because again, um, due to the um, actions of the political uh, uh, leaders, usually the soldiers as well as the innocent people, get impacted the most and lose uh, their lives. So we pray that no war takes uh, place. And it was interesting to watch this. I hope you guys enjoyed it. If you did, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. If you'd like me to check out another video, please put in the comment section below.